kuko buriya abantu batabizi M23 iriho kubera ko FDLR ihari hmm. eh, eh, hanyuma M23 ni abanyamurenge ubwabo cyangwa ni abakongomani muri rusange uravuze M23 ni abanyamurenge ubwabo cyangwa ni abakongomani muri rusange oya perezida yavuze ko yabajije Kisekedi mu nama i Nairobi akamubaza ngo ariko ubundi abo bantu ubundi eh? ni abakongomani cyangwa ni abanyarwanda hmm. ndaravuga ati ni abakongomani ndavuga ati icyo kiroroshye ubwo wemera ko nawe ari abakongomani hmm. ni abanyarwanda ni abantu bavuga ikinyarwanda ariko ubwo imipaka yakatwaga bagiye ku gice cya kongo hmm. aho ngaho nashaka kuvuga ngo ah, ni ubuntu bwa dimansiyo ya kane Eh, utari uwa dimansiyo ya kane ibyo wavuga byose ntabwo babikora mm. eh, uretse n'ubuvuga ngo wenda niyo yaba yakoze yabibwiwe n'undi ariko egizagitiri bikaba bihura na mesaje na natanze mm. biba bivuze ngo mfite ubwonko butekereza igikenewe mm. abanazi n'abadage bapfanaga iki donk jenoside y'abayahudi yakozwe n'abanazi abanazi bari igice cy'abadage ntabwo abadage bose bari abanazi ni nk'uko jenoside yo mu rwanda yakorewe abatutsi yakozwe n'interahamwe n'abandi bahezanguni bari abahutu mm. ariko ntabwo abahutu bose bakoze jenoside ariko ngewe ndi gusobanura logike ndavuga ngo ubu se abarusiya n'abandi bose bahagurutse bajya guhagarika Hitler kugeza bamusanze i agapfa bakavuga ko yagiye muri aside ko ntawe babonye nta murambo we babonye mm. washaka kumbwira ko barinze bagera iberere nta mudage upfuye jori ntiwamenya impurike ndetse nk'urugero mm. jori yabijemo nko kuvuga ngo ndabona abana bararenganye ndumva umutimanama wanjye unyemeza mm. ko ibi bintu bikwiye guhagarara ko ibi bintu bikwiye guhabwa umurongo mu by'ukuri ugiye kumurakarira uzi ibyo kabiri katari uzabyegizegita umucamanza ari netre yigenga wabiretse gatatu none se nimba jori yiyumva ko nawe ari umunyabizinesi mm. akumva ko <laughs> aravuga ngo ashaka gutwara ririya rushanwa none se ririya rushanwa rigira nyiraryo nawe buriya twicaranye wari nanjye numva bindimo mbifitiye ubushobozi nkajya twa ni iry'u rwanda umunyarwanda umwe mu banyarwanda ashobora kugenda akariyobora cyangwa se babiri bakariyobora sinzi sinzi impamvu abantu bo muri showbiz bari barafashe ko ririya shusho rya nyampinga ryari nk'irya rya prince kid ku giti cye hari n'abajyaga mm. bakoresha rwose izo mvuga ati nirye benshi bari bazi ko ari irye <laughs> oya ibyo bintu bazabireke ntabwo ari byo mm. so mu by'ukuri barabyumvishe nabi ni iry'igihugu ahubwo nuko bari barimuhaye derere igice gito kinini cyabo gishobora kuba fdr kuko ni abantu bagiye muri congo icyenda kane ntibagaruka mm. kandi abantu batagarutse tuzi impamvu ahanini yabaga afite ibyaha yakoze yishinja utaragarutse icyo gihe nta byaha yishinja yagaruka gusura mwene wabo kuko ntacyo yishinja Mm. ariko abantu bari mu mashyamba ya kongo ibihumbi mirongo irindwi na bitatu patrick Moya yavuze ntabwo bajya bagaruka i kigali ntabwo uzambwira ngo ngo ngo bamwe muri bo ibihumbi bitatu bitanu cyangwa icumi babaye aba abandi n'abataba efudereri mu buryo bwo kwitoza imyitozo ya gisirikare ariko mu buryo bwa ideology kandi ah, egisperiyanse dufite ku bintu bya jenoside ni uko ikorwa na ideology Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose Aziya, Australia, Uburayi ndetse n'ahandi hose wumva ururimi rw'ikinyarwanda, reka nguhe ikaze nkubwire ngo niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejobundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza, uyu munsi minerivare ishobora kuba yabuze bakwirukanye ku ishuri ndetse no mu nzu bagusohoye ariko iyo wihanganye ugakora cyane ukizera Kristo nk'umwami n'umukiza ibintu bigenda neza nawe ugashima Imana ndetse ukanereka n'abandi ko ibintu byaciyemo, uyu munsi kuri kamera twabanye na Apotre Mutabazi muramubona kuri kamera abasanzwe bamuzi n'abatamuzi arabibwira mu mazina ye yombi kugira tuze kuza kubana twese tuziranye, Apotre turakwakiriye twari tumaze igihe tudaherukanye. Mm. murakoze kunyakira mm. amazina ni apotre mutabazi kabarira morise yego dimansi ya kane ibyo ni ibijyanye n'umuhamagaro <laughs> eh. no gusigwa n'ubuntu buba buri ku muntu mm. eh, hari ukuntu ikunze kugenda mbwira abantu ngo dimansi ya kane wenda ntibabikurure ariko wenda nabanga urugero maze ukwezi nkoze Eh, mesaje kuri cano yanjye mm. iyo mesaje nayo narebye nasanga yarebwe n'abantu mirongo inani n'umwe niba atari mirongo inani icyo gihe mm. icyo gihe naraje ndavuga ni rero nkore mesaje mu gifaransa mm. numvishe rwose umwuka w'imana cyangwa se umutima wanjye unyemeza gukora mesaje mu gifaransa kuri cano yanjye nari maze n'igihe kirekire ntavuga igifaransa rwose ntanazi ngo igifaransa kiraza kigoroye kigoramye kihengetse mm. ndabanza nkora mesaje nyigeneye perezida kisekedi mm. hari umuntu ushobora kubona akoze nk'iyo mesaje kwase iyi mesaje kwikoze nta turo riri buze hmm. igifaransa rimwe na rimwe usanga abantu benshi bo mu rwanda baba banavuga icyongereza benshi batari bunabyumve eh, rimwe na rimwe se kwa n'uri gutukire kuri iyo mesaje bwatse wundi uwo ukora mesaje uyigeneye kisekedi wowe ukaba ndese kuri kisekedi mu by'ukuri nta n'inyungu ifatika ubona nawe iri ariko iyo wahamagara katiriyemu dimansiyo wumva ari ibyawe hmm. kandi iyo umaze kubikora wumva uri satisfayidi wumva bikunejeje hmm. so umubwira icyo nagomba kumubwira icyo gihe ndumva natangiye mubwira Claire Kamanzi Devos ikibazo yakubajije wagikwebye cyangwa se wabikoze politika arabishaka cyangwa ntiwumvishe n'icyo yakubazaga hmm. gerageza kumubwira uh, icyari gihishwe muri icyo kibazo hmm. nubwo wenda yahisemo kugisubiza mu buryo bwa politike we akora icyo yari asanganywe mu bitekerezo bye hmm. aho ndahatambuka bo nyuma yaho nkora indi mesaje nyuma inshuro ya gatatu nkora indi mesaje nanone y'igifaransa hmm. nyigenera abantu batatu bane gutyo hmm. witwa marite fayo hmm. uwitwa moyize katumbi uwitwa adolphe muzito na denise mukwege ndavuga ngo abantu bivugwa ko bashobora kuzamamaza amatora azaba mu kwa cumi n'abiri uh, k'uyu mwaka muri congo Ehm, ndumva na gihe nakoze mesaje y'iminota cumi n'ine ntabwo yari ndende hmm. mfata telefone nta nubwo nayifatishije ibindi bintu ndangije mbwira marite fayo ndamubwira mwebwe nk'abopoza ba kisekedi mu matora azaza muri kwitwara nabi hmm. ndamubwira dukurikije ibibazo biri hagati y'u rwanda na congo hmm. ahanini kisekedi nibyo ari gushakiramo amajwi Iyo Gen Chiko ajya muri SADC bakemeranya ko bazabafasha mu kwigira hamwe uko bakemura ikibazo kiri hagati yabo n'abanyekongo bitwa M23 hmm. ariko yagera muri Kongo akababwira ati batwemereye ko bazaduha umusaza tukarasa u Rwanda hmm. perezida wacu <laughs> Kenisa amubajije yaravuze ati reka reka reka SADC ninabiza mizaza ije gukora guhuza ubuyobozi n'abaturage babo kugira ngo barebere hamwe uburyo babihaye igisubizo Um, mm. uh, iyo uri muri dimansiyo ya kane urabyumva iyo utari muri iyo dimansiyo uba wumva ko ibintu abayobozi bayobora ibihugu bari gukora ari ibintu rwose umuntu w'imana atajyamo umuntu w'umukirisitu atajyamo umuntu uzi umwuka wera atakegereza umutima mm. <laughs> ibyo byose rero ni ubuntu bw'imana mm. noneho ikibazo ni uko nyine birangira udafite iyo dimansiyo ya kane uh, nyine abyinjiyemo agashaka ku warabihawe watabishyikira hmm. eh, ariko iyo ubibona gutyo ubundi urabireka ukabirekera hmm. nyirabyo hmm. gusa biraharagora nitera igora kuko ishobora isa n'isaha wa <laughs> akisanga mu byaha bya politiki kandi nyine n'umukozi w'imana ah, none se buriya elisa umwami ajya gutuma ngo akakarwa mu mujyi ukanzanira buriya elisa yari apfuye iki umwami w'ikindi gihugu ariko yisanze yohererejwe igitero cyo kuza kumufata cy'ingabo so abantu rero baba muri demansiyo ya mbere ashobora no guhita baza ati awa ubundi risa wajyaga mu bintu byo kujya uvuga ingabo ziri butere ziciye bikureba he iyo ukomeza ugasengera abantu bagakira indwara mm, ariko harimo abantu ukabwiriza abantu bakakira agakiza mm, harimo abantu babifata gutyo harimo abantu baba babifata nkaho n'ubundi ari muri bya bindi Yesu yavuze ngo ibya Kayizari mu birekere Kayizari oya mm. rega urebye iby'iyobokamana n'imirongo y'ibirabyi myinshi twagishwe ukutariko wenda kangaruka gusa mubwire ko nyine ikintu cyanejeje ejo Hmm. nazindutse nsoma ikinyamakuru cyitwa magizoti cyo muri congo hmm. bigaragara ko uh, marite fayulu yakoze ibyo ngibyo nari nabasabye gukora nabwira ngo mwebwe abapoza mwiyamamaze mutangiza imyigaragambyo dore muri kongo iremewe gisekedi n'abamwabambari be na uh, civil society ariko imushyigikiye barigaragambya bakigaragambiriza paul kagame bakigaragambiriza emutiyeni bakigaragambiriza makoro bakigaragambiriza kominote interinasiyonari bakigaragambiriza monisiko bakanatwika mwene mwitwika mukore manifesitasiyo pasifike mubaze kisekedi muri media no mu myigaragambyo muri kumwe n'abaturage hmm. muti kisekedi upanga iki na fdr hmm. musabe ngo nk'abaturage turagusaba kugira ngo witandukanye na FDLR uyirukane mu gihugu cya Kongo hmm. noneho dusigare turebana na M23 tuyibaza ngo harya mwarwaniraga ibiki biracyahari kuko buriya abantu batabizi M23 iriho kubera ko FDLR ihari hmm. kuko ibyo bavuga byose baharanira hmm. ni FDLR yabibanyaze period wijya kure ngo ushakire iburasirazuba iburasirazuba ngo ushyire mu rwanda nka bariya ba kisekedeho bari kurwana no kugira ngo bireherezeho amarangamutima y'abanyekongo barebe ko batsinda amatora baniba amafaranga mm. ariko ukuri kukuri fdr ivuyeho emutiyeni mm. ejo mu gitondo yasigara idagifite impamvu yo kurwana mm. ushaka kuvuga yuko bene wacu baricwa abo ubwoko bwacu wenda gukorerwa jenoside ariko bavuga yuko bayikorerwa na leta iriho ah, Hmm. icyo gihe nagutuma kuri hizi akaba ari gusubiza kuvuga ngo efuperi na efaridesi kubitandukanya bisigaye bigoye <laughs> donko wagira ngo ni ikintu kimwe hmm. rero nubona abanyamuryango bakorerwa jenoside ntuzagire ngo ni faridesi iri kuyikora ibiri hmm. gukorwa na efudereri yambaye inifomu ya faridesi ahubwo ah, ushaka kuba wavuga yuko efudereri ishobora kuba harimo bamwe mu ngabo za faridesi n'ubundi bakora inama na efudereri mu buryo buziguye oya barakorana cyangwa se ukurikije undi muntu avuze ngo ni nkari ikintu kimwe mm. eh, batayishobora gutera ukagira ngo ni bato ya faridesi ugasanga ari bato ya fdr mm. cyangwa irimo abafaridesi batarenze icumi mm. kubera iki bijyanye n'icyo bashaka gukora emutiyeni eh, sinzi impamvu abantu badakunda kugaruka ku byatumye ihaguruka ubundi ihagurukijwe n'iki baravuga uduce yafashe ubundi tugiye kuri ubundi bahagurukijwe n'iki bavuga yuko ari ukuharanira uburenganzira bwabo baravuga ati twebwe nta mutekano dufite mu karere k'iwacu mm. bamwe bahungiye mu rwanda muri cyenda n'umunani mm. nanjye rero nturange n'uwitubanya amafaranga na nyabami urugo rukurundi bazaga kurahura mu rugo hari abanyamurenge icyenda n'umunani mm. uyu munsi baracyari mu rwanda utagira ngo barahavuye hari abana benshi twakuranye noneho ati kubera kubura umutekano mu gihugu cyacu twarishwe bamwe barahunga baraza bagafata abagore bacu abashiki bacu abatarahunze bakabafata ku ngufu bagafata abagabo bamwe mu bo eh, hari umupasiteri rwose bigeze kubikora baramufata baramutwika mm. baramurya hagati eh, kandi ibi byose buriya bikorwa na efudereri njye mm. navuga ngo gatanu ku ijana bikorwa na faridese indi gatanu ku ijana bigakorwa n'indi ya mitwe yindi ya mayimayi na za mutomboki na za biroze bishambuke na za nyakutumba mm. ariko mirongo icyenda ku ijana isigaye ikorwa na FDLR bivuze ngo FDLR itagihari mm. na bya bindi byose barwaniraga byahita mm. bigaruka ibyo ibyo uburenganzira bavukijwe bwahita buboneka mm. hanyuma kandi ikindi kuganira nabo byahita byoroha Mm. ari nacyo kintu banze eh, impamvu emutiyeni hari navuze ngo ni fdr mm. ni ukuvuga ngo emutiyeni ni muvuma diti ventura makisi ni amasezerano bari bakoze ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwa gatatu mm. eh, eh, bavuga bati ibyo twemeranyije muraduha abanyepolitike bajye kinshasa bakore politiki baturuka muri twe bajye bavuga ibibazo byacu kabiri abasirikare bagende bavange mu gisirikare icyo mm. gihe barankunda rwose barabajyanye babaha za batayo bagomba kuyobora Kinshasa mm. urumva ko ibyo bari babyubahirije abanyapolitika barabajyana bari babyubahirije ariko ikintu kimwe cyatumye emutiyeni ivuka mm. hari kimwe bari bemeranyije abantu ntibagikora ni igiki kubavanga na faridese barangiza bakabaha imyaka itanu ya mbere kuyikora mu gace k'iwabo ahari bene wabo kugira ngo birukane ba bandi bajyaga babuze umutekano bene mm. wabo nibamara gusekiriza ku gace by'imyaka itanu mm. noneho bavuga bati ubu noneho niyo mwadukura muri aka gace mukatujyana mu tundi duce twa kongo nta kibazo twamaze kubibona icyo gihe rero iyo babibemerera emutiyeni tiri mu buryo buri ofisho yari kuba yemerewe gutsibura efudereri kuko niyo iteza umutekano muke eh. ah, muri bene wabo hmm. noneho rero kurya izi egiserensi na papa bashushe n'abahurije ku mvuga imwe ivuga ngo eh, fdr cyangwa se umutekano muke muri congo uterwa na uterwa n'abazungu cyangwa se ngo ibihugu bikize bidashaka gukura akaboko kabyo muri congo hmm. hari umuzungu kominote interinasiyonari cyangwa se ubyita iniyoropiyeni urabyita uko ushaka uwatumye FDLR ibaho arayiporoteje niko His Excellence akunda kuvuga atuma ibaho arayirinda hmm. eh, umujyi we ari kavugana n'ubuyobozi bwa Kongo ati muyihishe muri FARDC mukabona abantu magana atatu kandi wenda igizwe n'abantu ibihumbi makumyabiri hmm. kuko ifite abantu ibihumbi mirongo irindwi na bitatu ishatse yakuramo bose bose bashobora kuba FDLR igice gito kinini cyabo gishobora kuba FDLR kuko ni abantu bagiye muri Kongo icyenda kane ntibagaruka Mm. kandi abantu batagarutse tuzi impamvu ahanini yabaga afite ibyaha yakoze yishinja mm. utaragarutse icyo gihe nta byaha yishinja yagaruka gusura mwene wabo kuko ntacyo yishinja mm. ariko abantu bari mu mashyamba ya kongo ibihumbi mirongo irindwi na bitatu patrick moya yavuze ntabwo bajya bagaruka i kigali ntabwo uzambwira ngo ngo ngo bamwe muri bo ibihumbi bitatu bitanu cyangwa icumi babaye aba abandi n'abataba efudereri mu buryo bwo kwitoza imyitozo ya gisirikare ariko mu buryo bwa ideology kandi ah, experience dufite ku bintu bya jenoside ni uko ikorwa na ideology hmm. mu rwanda jenoside yakozwe na ideology ya hutu power kandi byagora kunyemeza yuko atari yo bafite ibyo bihumbi mirongo irindwi na bitatu bafite iyihe ituma batazi i kigali ituma ataza kandi yarahasize imitungo kandi iyo mitungo ayifite wakisi nta cyaha wenda yishinja cya jenoside nimba koko ntacyo aho rero nshaka kwereka ko aba fdr ah, bari hagati y'ibihumbi mirongo irindwi na bitatu Mm. wenda kugera ku bihumbi bibiri monisike ivuga ariko njye ntabwo nakemera ko ari bibiri mm. uh, ariko aho tutahatinda cyane njye nari nabwiye marite fayirungo uh, bigaragambye basaba abayobozi ba kongo cyangwa se bashinja abayobozi ba kongo ko umutekano muke uterwa na kisekedi n'abayoboranye nabo babasabe ngo mukure fdr muri kongo dusigare turwana n'ikibazo cy'umutekano muke ariko FDR yo yarasubiye mu Rwanda cyangwa se yaravuye ku butaka bwa Kongo hmm. noneho tuzasigare tureba ko u Rwanda ruzatureba nabi cyangwa se ibyo mwirwa muvuga ngo ruteza umutekano muke turebe ko ruzabikora FDR itakibarizwa ku butaka bwa Kongo hmm. hari icyo ngira ngo ntibarize n'ubundi mu kanya rumaze kutubwira yuko abanyamurenge mu by'ukuri bamaze imyaka isaga muri mirongo itatu n'itandatu bari mu buhungiro ikintu cyaba cyaratumye bahunga ko eh, FDLR yo iyo myaka itayigezaho kandi abanyamurenge bakaba barahunze mbere yabo aho n'ubundi eh, imvururu muri Congo ntizaba zaragiye kuri FDLR kandi mu by'ukuri zari zihari kuva na kera turibaza noneho ku rundi ruhare rw'u Rwanda baba bavuga ngo ah, narwo ngo nirwo ruteza imvururu muri Congo abo banyamurenge cyangwa ah, mu kimbe FDLR itari ihari ngo u Rwanda twemere yuko rujya kuba rwarwana na fdr rwo ko ari rwo ruteza izo mvururu muri Congo abanyamurenge bahunze ari u Rwanda rutumye bahunga turibaza ako kanya izo mvururu zo muri kongo zituruka hehe ko bazishinja FDL FDL ikaba yaragiyeho n'ubundi zihari urushaho ko uh, FDL itarajya muri Congo abanyamurenge bari barahunze kuko bamaze imyaka irenze iyo FDL imaze mu ishyamba ushatse kumbwira yuko uh, abanyamurenge bahunze bwa mbere ryari bashobora kuba bamaze imyaka isaga muri mirongo itatu na bari mu buhungiro ndikubaza urishuba ntabwo ndishyuha neza ariko uko bimeze ko irarenga njyewe amakuru nari mfite ni uko um, abanyamurenge uh, bamwe bafashije uh, rpf gufata ubutegetsi hmm. uh, ntekereza ko rero uwo bari babwatse ari nawe waje kuvukamo fdrr ashobora kuba yarabagendanyeho inzika ati nubwo twambuwe ubutegetsi ariko namwe <laughs> muri mu baje batanze uwo musada hmm. akanavuga ah, ati kandi n'aho duhungiye muratwegereye hagakomeza kubamo aka kantu kameze nk'inzika ya kera mm. ah, ariko si n'ibyo gusa ah, harimo ubwoko bw'abatutsi mm. icyo kikaba ikindi cyaha cya kabiri bijyanye n'umwefuderere uraho akavuga ati mm. mbona umututsi andi iruhande ari mu bagize uruhare mu kuza kunyambura igihugu iyo rero umuntu yamaze kugira ideology mbi yo kwanga kuvuga ngo twebwe nitwe twemewe mwebwe bacishe muri etiyopiya mm. muri abisiniya ngo basubize muri etiyopiya mwaturutse mm. iyo umuntu amaze kugira iya idiyologi n'ibyaha yakoze ntamenya ko ari byo mm. hanyuma hanyuma ndibaza ati ese wenda ni nkuko nakubwira ngo wenda nuko aho ngaho ndaba ibintu bitari kimwe ni cyiza ikindi ni kibi ariko bijya gukora muri muri psychology imwe hmm. ni nkuko n'ubu ngubu umuntu uri ku buyobozi hano cyangwa se ukunda ubuyobozi bwa hano mu rwanda iyo yamaze kukuraberinga ngo uri umwanzi w'igihugu hmm. byakugora ko ubwonko bwe bumwemeza ko icyo ari kugukoraho atari cyo yaza wenda nk'urugero akagusebya agasebya na nyoko na nyoko wanyu ibintu mu bisanzwe umuntu abikoreye undi muntu wavuga uti ibi ariko ntabwo ari byo mm. n'amategeko wenda ntabwo ari ariko ko ari kubigukorera azi neza ko umwanzi w'igihugu mu bwonko bwe abikora ari fiye oh, sinzi nimba wumvishe aho point nashaka kumekinga mm. eh, na biriya rero bindi by'umuntu ufite ah, hutu pawa ideology aba yumva umuntu igihe cyose abo biyitaga ngo ni nyamwinshi atari bo bafite ubutegetsi hmm. iteka aba yumva icyo yakora cyose kugira ngo babusubirane nyine acyemererwa hmm. nyine ni nk'uvuga ngo igihugu ni icacugamwa ibindi byose uri umbwira eh, muri irigo muri iregitime kuba <laughs> muri mu buyobozi munahabaye mwahaba musembera Eh, ni ubwacu mm. niho wavaga ibintu ngo mu rugere mu bwisubizo gusa icyo nashaka kubabwira nako nshaka kubwira ngo nk'umuntu wa katiremu dimansiyo eh, mbasha gukora iyo mesaje nkabwira marite fayiri ikintu kandi ejo akagikora mm. ashobora kugikora kubera ko mesaje yanjye yari iri mu gifaransa yamugezeho mm. ashobora kugikora kuko hari umuntu wumvisha mesaje yanjye akayimubwira akamubwira ati nabonye umuntu avuga ikintu kandi wamungana icyatanga eh, intsinzi mu matora shinje Kisekedi ngo niwo duteza umutekano muke kubera ko ni wowe utumye FDLR ikiri hano kuri ubu butaka bwa Kongo wemeza wemeza usabe yuko ikurwa muri Kongo noneho icyo yakoze yagikoze neza muri iyo myigaragambyo yo ku itariki cumi n'imwe z'ukwa gatatu ejo bundi mm. azasaba UN kuvuga ngo mwiyaranje nka UN mm. n'ubundi FDL iza kuba hano nimwe mwasabye ko icumbikirwa muri Kongo mm. mwiyaranje muyijyane kure ya Kongo nibwo buryo kugira ngo tugarure umutekano wacu nibwo nari mbonye umuyobozi wa Congo uh, umuyobozi wo muri Congo umekinga sense ufite ubwonko butekereza neza nk'umunyapolitiki mm. uh, naho ibyo kumva yuko uzabika FDR uh, warangiza ugakomeza kwidegembya mu mutekano usesuye hari FDR hari n'amabuye ntabwo byavamo mm. Marifute Fayulu niwe muntu wenyine wabashe kureba kure niyo mpamvu nanabwira abakongomani ngo bazamutore mm. otherwise kuza abantu bakigaragambiriza u Rwanda ngo bagakora hate speech bagatuka umukuru w'igihugu cyacu abanyekongo batuka perezida Kagame urabumva ntabwo ari umuco w'abanyarwanda kandi kisekadabitse FDLR hmm. by'ukuri kubika efudereri hmm. wumbereye umwanzi ugendera kuki uvuga yuko ariko ntago ntago abanyarwanda uzabona bakoze imyigaragambyo yo kwamagana kisekedi bamutuka hmm. kisekedi reka reka hanyuma ugendera kuki uvuga yuko efudereri iramutse ivuye muri kongo amahoro yataha sinabigusobanurira se niyo yabujije amahoro ab'ubwoko bwakomotsemo emutiyeni mm. kandi emutiyeni yatangiye iharanira uburenganzira bw'abo bwoko bw'iwabo mm. nyuma iravuga ngo reka tuharanire uburenganzira cyangwa se umutekano uwo bari kwicwa bose mm. tutarebye ngo nabi iwacu tutarebye bavuga ururimi rw'ikinyarwanda tutarebye ni abatutsi tutarebye eh, eh, hanyuma emuventura ni abanyamurenge ubwabo cyangwa ni abakongomani muri rusange uravuze m ni abanyamurenge ubwabo cyangwa ni abakongomani muri rusange oya perezida yavuze ko yabajije Kisekedi mu nama Nairobi akamubaza ngo ariko ubundi abo bantu ubundi eh? ni abakongomani cyane abanyarwanda hmm. ndaravuga ati ni abakongomani ndavuga ati icyo kiroroshye ubwo wemera ko nawe ari abakongomani hmm. so ni abanyarwanda ni abantu bavuga ikinyarwanda ariko ubwo imipaka yakatwaga bagiye ku gice cya Kongo mm. so aho ngaho nashaka kuvuga ngo ah, ni ubuntu bwa dimansiyo kane ah, utari uwa dimansiyo ya kane ibyo wavuga byose ntabwo babikora mm. ah, uretse n'ubuvuga wenda niyo yaba yakoze yabibwiwe n'undi ariko egizegitiri bikaba bihura na mesaje na natanze mm. biba bivuze ngo mfite ubwonko butekereza igikenewe ntabwo rero ufite dimansiyo ya mbere cyangwa ya kabiri wabasha gutekereza ko icyo ari cyo gikenewe mm. eh, wasanga abandi batekereza ngo u rwanda nirutere kongo ruyirusha imbaraga ruyivuture mm. undi muri kongo ati mutere u rwanda muruvuture mm. undi ati tujye gusaba sankishoni ku rwanda kandi zegisensi iravuze ati niyo twarwanisha amabuye n'ibiti n'ibinonko ariko ntabwo dushobora kwemera ko jenoside yongera kuba mu rwanda ni ukuvuga ngo ntabwo twakwemera yuko fdr iza gufata ubutegetsi mu rwanda kabiri mm. ntabwo twakwemera ko iza guhabwa imyanya mu rwanda kuko ibyo rega nibyo abazungu bashaka gupushinga mm. n'abandi banyapolitike ba opozisiyo baba mu rwanda njya mm. mbabona w'umugore yigeze kubivuga ageze arabicishika sinzi wenda wamubwiye ati eh, uri kubyina mbere y'umuziki hanyuma so akavuga ati mu izo za za FDLR bazizane bakora ibiganiro haba harusha ya kabiri bla bla bla bla ubwo nyine ubwo ni nkuvuga ngo nabo bajye bavange mu gisirikare bla bla bla babahe abaminisitiri runaka bla bla bla babahe abadepite runaka eh, kandi ubwo nibaza n'ubundi abaturutse bagaca muto bashobora kubashyira mu myanya uyu munsi abantu bafite imyanya ikomeye barahari bahoze muri bahoze muri cyangwa se bahoze muri za rire n'izindi zarwanyaga u Rwanda ariko icyo bashaka icyo gihe ni ukuvuga ngo bazaza nka FDL na ya ideology nkubwire ikintu cyahita gikurikiraho nyine bamaze kwinjira mu gisirikare muri politiki bafite abaminisitiri nyine ikintu cyahita gikurikiraho mm-hmm. bahita bagukubitiraho urwibutso rw'abahutu otrajuru cyangwa se undi mwaka bakarushyiramo abantu kubera iki baba bahari kugira ngo ibyo bintu babiharanire babirwanire babishyire kandi mm-hmm. sinzi niba abantu barasomye igitabo nanditse inkotanyi mboni y'abato ntago biri ntago ari byo ntago ari mm-hmm. ukuri nta nubwo byafasha abanyarwanda nubwo rimwe na rimwe umuntu aza agafatirana abaturage badatekereza byimbitse agahita bemeza ko bikwiye kandi ari byo hmm. icyo gihe mbisobanura ntabwo nshaka kubigarukamo ko iyo mbivuze abantu bamwe bandeba igitsure hmm. njya mbibona ariko ko nahamagawe n'imana eh, mba nzi neza ko icyo kuko mba numva ko aricyo gikwiye kubwirwa abanyarwanda hmm. si uko mba nyobeye ko uri bunyange cyangwa uri bundebe nabi ariko ntabwo mbikoze kugira ngo wenda mbigupompe nkweretse uburyo nakoze iyo rezonoma none ndavuga ngo wowe gerageza kurekura bayasi yawe kuvuga ngo ndi kuri uru ruhande ariko ugereze ku jenoside y'abayahudi yakozwe n'abaki abanazi abanazi n'abadage bapfanaga iki donka jenoside y'abayahudi yakozwe n'abanazi abanazi bari igice cy'abadage mm. ntabwo abadage bose bari abanazi mm. ni nk'uko jenoside yo mu rwanda yakorewe abatutsi yakozwe n'interahamwe n'abandi bahezanguni bari abahutu mm. ariko ntabwo abahutu bose bakoze jenoside ariko ngewe ndi gusobanura logike ndavuga ngo ubu se abarusiya n'abandi bose bahagurutse bajya guhagarika Hitler kugeza bamusanze i agapfa bakavuga ko yagiye muri aside ko ntawe babonye nta murambo we babonye mm. washaka kumbwira ko barinze bagera i berere nta mudage upfuye yanga bikunda hari umudage ndavuga umusivire mm. ubwo abanazi bo ntitubabaze mm. abanazi barahwasahwase ariko hari n'abadage bashobora kuba barapfuye ariko sindabona ahantu hari urwibutso rw'abayahudi ngo ku ruhande rwabo bashyireho n'urw'abadage baba barapfuye jenoside iri guhagarikwa y'abayahudi kuri icyo ngicyo nkahita mbwira abantu rero nti purize mwoye guhubuka ntabwo hakenewe urwibutso rw'abahutu nta n'ubwo ugifite logike mwebwe wenda urwita wowe ureba akadetaye ariko ibyo ngibyo iyo byari ukuri n'umudage ufite umwana we cyangwa nyina cyangwa se wapfuye bajya abarusiya bari kwavansa nyine bajya guhagarika jenoside bajya guhagarika abanazi bajya guhagarika leta ya hitirere ubu wese nawe arekara mu rwo rwibutso ntabwo ari byo kabiri hari ikintu abantu barakariye kuri Bamporiki wenda n'igihe ntakivanwa kuko hatari kujya uteza ibibazo ariko mm. iyo ari umuhamagaro wawe urihangana mm. ariko ku rundi ruhande nka se wowe undakarira ko nkubwiye ikintu ko nyumva n'ukuntu ndeverope igitekerezo nawe deverope igitekerezo cyawe unyumvishe numve gifite mm. uwo muntu uzi ukuntu ahita akubwira ngo reka mubwire ukuntu wanjye yapfuye iyo detaye ntakiri bufashe ntago ntago utekerereza igihugu ushingiye kuri detaye sinzi <laughs> hari igihe umuntu ni nkuko wenda twaba turi kudebata intambara ibera muri congo cyangwa se intambara yo muri congo mm. njye nkakwereka uburyo uyu ari mu kuri wajya kunsobanurira uburyo eh, uri mu kuri ngo uzi ko ngo bote yandiye ngo urwara rukarura ugafata mu nyama ngo uzi ko ngo hazazamo na kanseri iyo detaye iri kumpa ntabwo iradufasha kureba the big picture ntago bikunda mm. wenda nta kujyana ahantu tutari twatangiye twerekera ariko muri iki gitabo cyanjye narabisobanuye uh, ngerageza kugaragaza uh, uburyo ibintu n'ibindi biba bimeze uh, ahubwo rero ngo ni umuhamagaro gusa warangoye ni na kenshi wicara kuhatereka ibi bintu yumvikana kubuza mm. aho pasiteri wibwiriza ngo haranditswe ngo mm. kubona abantu bari kundakarira mm. <laughs> ariko uzi noneho hari igihe ugera noneho ukabona hafi impande niba tubyise impande niba ariko nabyita zombi zimeze nk'izagufashe nk'umubisha mm. twatsi noneho birangiye bigenze ariko yari umuhamagaro uratuza none izageze ngo buriya eh, na yesu muri buhanuzi bwa ngo ngo wowe nagabura ibiryo niba umbangiye ngo niba ari umbangira umugeri cyangwa se nkubise umugeri cyangwa se eh, cyangwa se mose abantu bamurwanyaga bakorana badatani mu bo yasohoye muri egiputa ntibarimo mm. muwe kwemura leta ko isayizo ntibarimo hari igihe ikintu ugikoreye neza y'abantu umwe akagushinja ngo waguriwe wagurirwa nawe niburiye bitanu wenda kandi ubwo umuntu akagushinja ngo bakuguriye hmm. ejo mu gitondo akanavuga ngo wabuze ibihumbi magana ane ngo wishyure ahantu rubine ntanakoresha logique abone ko ibyo bintu bibiri bidahura hmm. wowe wabikoze kuko ari byo wemeranya nabyo hmm. wumva inyurabwenge ubwenge imana iguhaye umwuka ukuriho n'amavuta kuri ya dimansiyo ya kane ukumva aribyo bikwiye ni nkuko wenda wanyumvishe ndi kuvuga ngo marite fayuru nafate abanyekongo babwire bigaragambye basaba ko UN cyangwa se UN ifatanyije na n'ubuyobozi bw'igihugu cyabo bakura FDL ku butaka bw'iwabo hmm. wari kunyumva bivuga ariko atari ko se tabazi ni ukwanga kisekedi kajya ku butegetsi no ndi kubona aricyo gikwiye cyafasha Kongo kigira umutekano Ah, mu gihe undi wari gushaka kugira ngo anjyane mu budetaye bundi bwo hasi hasi hasi mm. so wenda ntabigize birebire nishimiye yuko icyo umwuka w'imana yanshishijemo kiri gushyirwa mu bikorwa mm. eh, kuyenda guhita umbaza ngo se ngo ubwo maritefa rero kumviye nta nimero ye ngira ntago anyumvira sindi umukoresha we mm. gusa kuba yarakoze icyo umwuka yanashyize ku mutima ko aricyo gisubizo abakongomani bose nibamuyoboke ariko ureba nk'urugero abaturage bacanye umuriro kuri kisekedi hmm. agafata ibyobo mirongo irindwi na bitatu akabwira UN ati mubivane kuri ubu butaka bwa Kongo hmm. umunyarwanda wese wageze muri Kongo icyenda kane hmm. n'urubyaro yaba yarabyaye mudufashe wenda uwaje muri bibiri na gatanu azanywe na bizinesi akajya ariko abo baje icyo gihe bakaguma mu mashyamba bakayagumamo bakayakuriramo mudufashe ntituvuze ko bose ari babi ariko mubajyane kure payiro yakoresheje ijambo rivuga eruwanyere do peyi kongo mm. mu by'ukuri eh, byaba ari igisubizo kandi n'abantu wenda bajya batekereza mutabazi we hari ibindi ashaka ubwo ngewe icyo umwana yampamagariye mba ngikoze sigara ntegereje ko iyampamagaye impemba cyangwa se ingenzi uko yo yagennye izangenza mm. nimara gukora icyo ngicyo yantoranyije gukora mm. ntabwo ari ibya bose rero Mm. Ah, wenda aho nahita no urugero hari wenda umuntu aza akabase mutabaza avuze biriya mukatiriye mudimasi akabigira urubanza hazagira mm. undi mukozi w'imana cyangwa se undi uzavuga ati ngiye iki kintu nanjye nagitekereje mm. numva ko cyafasha kongo none se ubwo nabonye icyafasha kongo nayoberwa icyafasha u rwanda umpaye umwanya utandakariye cyangwa se ngo umpindure eh, umwanzi wawe ntazi mu yihe esanse so mu by'ukuri navuga ngo ah, ntabwo ndi wo kurwanya kandi burya umuntu imana so rero uh, wenda icyo nicyo mbangereza kwereka abantu gusa birafata igihe mm. na yesu ntabwo abantu bose bahise bamwemera hari mm. abamwemeye ari uko amaze kuzuka hari abamwemeye ari uko yohereje mwuka wera cyangwa se data yohereje umwuka wera hari n'abataramwemera na bugingo n'ubu mm, n'abazamwemera agaruhaya hari igihe eh. azagaruka aje kurwana intambara ya rimarigidone sekendi kamingi buri wese azamwemera <laughs> bibiri avanga amavi yose nashaka azaba yarusofero ngo azapfukama mm. icyo gihe cyo ni cya gihe nyine buri wese aremera buri wese aremera reka mvuge iki ngiki kivuga ngo rero uh, dimansiyo ya kane ntabwo ari ibintu baterera bajya impaka oh. uyifite nawe icyo natekereje bari kugitekereza um, bihita binyibutsa ikintu imana igeze imbwira ngo igihugu cyose hari igihe kizagera wenda gishobora kuba kitaragera igihugu cyose gifite ibibazo mu gihugu baramutse baguhaye amakuru yose ntacyo basizeyo mu mateka bimeze gutya byatangiye gutya ibibazo bifitanywe nande nande ati igihugu cyose ati kuva ku bikennye no ku bikize icyo gihe yamuhaye urugero rwa canada sinzi impamvu yamuhaye urugero rwa canada n'ibihugu bikize nka za canada hmm. icyo gihe eh, bashobora kuzajya bakwitabaza kandi igihugu cyose kizabasha kwitabaza ugafata umwanya wo kwiga ku kibazo cyabo ukababwira icyo bakora kugira ngo gikemuke kizakemuka hmm. ah, icyo gihe nari inshuro byataye icyo gihe navuze ni iyi nzara ntabwo izahora iteka kuko nakemura ikibazo reba nakemura ikibazo cya canada bajya ngo bamwita turudo hmm. umuyobozi wabo bamwita turudo hmm. yasinyira abanyakanada amanuka ameze neza yansinyira abanyakanada nkamanuka ameze neza cyangwa se nkava aho ngaho njya mu yindi konferanse ngenda ugasanga ubaye umunyamumaro kuko imana yaguhaye kuba gusigwa kwa katiyemu dimansiyo mm. eh, rimwe na rimwe bitera ubwoba rimwe na rimwe bitera akantu kameze nka depuresheni kuko ureba ukuntu abantu bari kukurakara bata iyo mba ndi kubwiriza ibyanditswe kandi abantu nibo bandakariye mm. <laughs> iyo mba ndimo mvuga ngo haranditswe ngo iyo mba ndimo mvuga ngo kira indwara yawe iyo mba ndimo mvuga ngo dayimoni nisohoke yewe reka wenda umbaze nk'ibindi bibazo ariko njye byanejeje ko uh, marite fayo cyangwa se byanejeje ko byiza ko ngifite umuntu uri sensibo usobanukiye politiki icyo ari cyo mm. kuko mbona kisekedi yitwara nk'umwarimu wa materineri mm. byibuze marite fayo yitwara nk'umunyapolitiki mm. hanyuma twizere yuko marite fayo amaze gufata ubutegetsi cyangwa ageze ku ngoma fdr yava muri congo icya mbere tubanze tubone ko marite fayo niwe wari watsinze uh, mu bibiri na cumi na karindwi katolika niwe yabitangaje umuntu wumva atemeranya na papa watangaje ko cyangwa se kadinari wo muri Kongo cyangwa se musenyeri wo muri Kongo ariko katolika niyo bitangaje muri Kongo ubwo niyo mpamvu mvuze papa nuko katolika ariko nta kintu bari munsi y'ubuyobozi bwa oya katolika niyo ihemba igisirikare cya Kongo niyo ijyana amafaranga yo guhemba ubwo urumva uwo muntu nta kintu abaze aba ari umuntu uzi ubwino aba azi amakuru ah. so katolika rero yari yabibonye ko marite ferere watsinze ariko nyine barabigobyora kandi ababigobyoraga nubwo nimbara n'abazungu baciye no muri eh, kabira kabira kongo yakoze akantu abantu bahora bibaza kuko mm. buriya kisekedi ise ni kisekedi nyine ndetse na kisekedi mm. yaropoza rero ni ukuvuga ngo kisekedi yaropoza ni ukuvuga ngo kabira yafashe ubutegetsi abuhereza umwopoza cyangwa umwana <laughs> eh, ariko nyine byose muri politiki baba bamaze kwemeranya no kugira ibyo ba hari n'igihe bavuga ati uraba by'izina ariko wenda imyanzuro uzajya uyihabwa gutya mu buryo ubu n'ubu bakagira ibyo babahanaho aza mm. compromise mm. so reka wenda umbaze ibindi kuko ibibazo byawe bishobora mm. kuba bitarangirira kuri marite fayu hari ukuntu mba mbona abantu munabyigira munabyigurutsa oh, ahubwo bikarangira mufite ubwoba nk'ubwa kenisi ngo twitegure ngo <laughs> twitegure ariko baramuhumurije banamuhumurije muri rusange akazinga karagwa kagashyira ku mutwe akicara mu muryango akaba afata amafaranga akayashyira ku yandi makonti kugira ngo yambuke ibintu byaba bimeze neza reka tuve kuri iyo ngingo ya kongo ndetse n'abo ba marite fawe n'ubundi reka tuve kuri iyo ngingo n'ubundi yo muri kongo twigarukira ahubwo hano iwacu mu rwanda mu rw'imisozi igihumbi aho amahoro n'ubundi asa amahoro ari menshi kuko na perezida wa repubulika aratubwira ati mwe mutuze ubu noneho ubu twicaye ku mutogoto w'inkono eh, rya nyir'ijambo eh, ryamusinzire twateguye uburyo nta ntambara izaza mu rwanda Eh, kandi tunabizi ko mu buryo bw'ubutasi ntabwo bapanga kudutera biriya barimo no kwigarurira abanyekongo n'amarangamutima ngo bazabahe amajwi ngo ngo turabatoye mm. muzadukubitire u rwanda ariko bitazigera bibaho ntabwo bishoboka eh, kandi na kabira wumva ko ari we warekuriye kisekedi mm. yigeze kumara imyaka itatu nta matora yabaye aho uravuga ngo ni impamvu y'umutekano muke ngo u rwanda rwaranteye n'uyu yatangiye kubivuga ntabyo ni impamvu y'umutekano muke ngo u rwanda rwaranteye mm. rero ibyo kisekedi ari gukora ni ibyo kabira ari gukora kandi kabira niwe wamuhaye ingoma wasanga nawe ukimuha kanuni hmm. eh, rero abanyekongo bareke kubakinira ku mitwe kandi iyo bibaye ngombwa ko abantu bapfa hapfa abanyekongo ndetse n'abanyarwanda hmm. bapfa ni abanyekongo bapfa so rero igihe bazahindurira umutima noneho bakadesida gutera u rwanda eh, ni ukuzakubitwa nyine zasagutse kuri kitona hmm. ibyo byo kandi bizabera iyo ngiyo umunyarwanda we ah. byamusinzira n'imbuto y'igasogi mm. nibiba ngombwa gukubita umuntu tuzamukubitira mu gafuka kandi gasogisi mu gafuka gafuka mm. kariyo kari abanyarwanda batuze rero ni amahoro n'ejo ni ayandi mm. reka tuvuge ngo reka twigarukire mu rw'imisozi igihumbi hano iwacu mu rwanda mu minsi cyangwa mu masaha atari menshi twabonye inkuru ndetse yasaga n'aho hari ubwiru bukomeye kugeza ku munota wa nyuma nibwo itangazamakuru ryabimenye ndetse n'abantu bose y'uko Prinskid amaze gusezerana na Elsa nawe ushobora kuba wabimenye mbere cyangwa wabimenye nyuma nabimenye bari mu murenge nabimenye bari mu murenge menya nawe bari bwiyakirire ariko sinagiyeyo mm. mu by'ukuri se ubundi tugaruke kuri ino nkuru ya Prinskid mbere y'uko Prinskid agaragaraho iriya kesi tudashatse kuba twavuga ariko abantu badukurikira bazi uh, wari umuzi ah, ntabwo nari nzi n'izina rye mm. ntabyo nari nzi buriya ibintu bya minsi byacaga mu maso yanjye gutya ukabibona bigenda ntabwo rero namenyaga n'indi ubitegura ntabyo nari nzi mm. so namubonye koreya hmm. eh, nyuma ari mageragere namenye yuko yanyibajije ah, ah, wenda akeka ko namwe mfatiye ku gahanga ko cyo wenda nabigize pasono ah, cyangwa se hari impamvu mbikora ariko ntayo hmm. azanyihangane kandi abimbabariremo kandi urugo rw'imana izaruha umugisha hmm. so nabibonye gusa saga igiye hanze nyivugaho kuko numvaga bivuga ku bana bacu urubyiruko rwacu imyaka cumi n'umunani cumi n'icyenda burya bari abana bakiva mu myaka yo kutitekerereza nkumva ari ibintu negereje umutima eh, nyuma uko bigenda bimara igihe ukagenda ubona ko bishobora kuba birimo akagambane birimo amakuru menshi ata avangavanze mm. amakuru menshi ya gatumwa aho umuntu nyine atanga amakuru kuko ari uwamubwira ati genda uyatange muri uyu mujyo mm. ibyo bintera kuvuga ngo reka mbiharire inkiko aho bizabyerekeza ubwo nyine tuzavuga ngo ni mm. uko byari biri mm. so ubutabera bwacu burigenga mm, si kuri kidi ah, christopher yaratashye kandi wenda abantu baravuga ngo nopoza ibyo rero hari icyo biba bishatse gusobanura ni ukuvuga ngo no kubopoza ntibivuze ngo bakujajingira muri opozishoni bakujajingira amategeko n'ibimenyetso rero Uh, rwanda hari urwego rugezeho mu buryo bwo kubaka ubutabera mm. uh, na human rights na no kuba nyine icyo gihugu kiri kuri urwo kuko hari ijambo uh, umuhanga yavuze yaravuze ngo igihugu cyica amategeko ku buyobozi bw'igihugu bukica amategeko ngo mm. igihe cyose bwumva hari umuntu ubumenashije cyangwa se ubukoreye ikintu kiwubangamiye ngo icyo gihugu kiba gisatiriye kuba abanyagitugu dictatorship hmm. eh, ariko nyine uraje ukoze ibintu bitari byo utagenda numva mvuga bya christophe ntabwo nemeranyaga n'ibyo yakoraga aho yavugaga ibintu umuntu utarize ashobora kujya inyuma ariko ngewe imboni yanjye mbona yuko ari gusa n'utera abaturage kurakarira ubuyobozi bwabo kandi in vain hmm. mu bitari byo Eh, ngo ubundi ngo twareba uburyo abaturage bakira hari ukuntu ajyana ibiganza ati bakira ariko uburyo ari kubivuga mbona ko butakora hmm. ariko umuturage we aravuga ati bivuzwe na Dr mayidiya noneho umuturage ahita avuga ati ah, buriya kuba keredi kuyishyura byarananiye ni ukubera leta kumbi eh, wenda bakagenda banatanga ingero ngo reba wenda taransipoti irimo abantu bake kuki batareka abantu bose ngo bagiye bakore mwamenye ukuntu korea y'amajyepfo yazamutse kopi pesiti nka kuno mu rwanda bimeze none se korea y'amajyepfo uyu munsi ahantu igeze murahazi hmm. uyu munsi samusunga amafaranga yinjiza ashobora kuba akubye bije y'u rwanda inshuro ijana ese twe tugeze ku rwego nubwo byadutwara eh, the cost icyo iyo sacrifice cyangwa se eh, icyo gitambo ariko tukazagera aho tugira sosiyete iri ku rwego rw'iya samusung niyo byaba mu myaka mirongo itatu utekereza ko bitaba ari mu nyungu z'abana bacu n'abuzukuru bacu mm. ariko murashaka gusenya ubwo buryo bwo kubaka ubukungu ah, njye nabirebera nkavuga ibi ngibi nubwo bo batabibona ariko ngiye muri katiriya mudimansiyo ndabibona rwose pe mm. ariko si icyo nari nshatse kuvuga nari nshatse kuvuga ngo gusa kumurekura hari icyo byagaragaje ku butabera bwacu twigarukiye kuri kidi ah, nawe nanize ubwo butabera burekura Christopher eh, wabeshye abaturage bigatuma bashobora kuba bakanga ubutegetsi bwabo nubwo byabasha kubona bake ko yabeshyaga abaturage mm. ninjye ubasha kubibona ariko sinzi niba abandi babibona abandi bo bahita bamurakarira wenda mubi ariko njye mba mbona neza icyo ari gukora n'uburyo atari mukuru mm. ariko nanone se umuntu wese wibeshya muri sanse ya siyanse buriya namukondana kuko ekonomikari ibyo ari gutekereza si byo byatanga umusaruro nk'ibihari hmm. ariko nanone eh, aho tutahinjira eh, rero kidi araburanye bashyize muhezo kubera impamvu mbonezabupfura hmm, bazanye abatangabuhamya ngo baragarutse bamwe ngo basinye ibi hmm, erisaba baramufunze baramurekuye na voka na noteri baramurekuye bigaragare ko byahise bigaragara ko birimo akagamba abantu bamwe bazanamo misitiyori n'abandi byose ko harimo akagambanyi mm. uh, kimwe cyo cyambangamiye ni uko urubyiruko rwabyegereje umutima rubijyamo rwarangije kugira bayasi yo kujya ku ruhande rwa kidi uh, nyine ubwo barwana intambara yabo muri mediya y'amagambo yo basa n'abafata jori bamuhindura umuntu utari mwiza uh, ukabona atari byo kuko ntawe uzi ukuri kwa hariya mm. nagira ukubeshya ngo biriya bintu azi ukuri kwabyo kuzuye azaba mm. akubeshya biriya bintu biredetinze mayidiya mm. biriya bintu biredetinze donka njye ko harimo eh, gurupe ebyiri zifite ibyo zihanganira kandi izo gurupe ntizigaragara hari kugaragara jori na kida ariko izo gurupe ebyiri zirahari inyuma y'abo bantu babiri ntabwo rero mpita mvuga ngo uyu ni mubi uyu ni mwiza ibintu rero iyo byajemo abo banyembaraga bikamera nk'ibyo muri ciya sidi nkunda gusaba urubyiruko mwigegereza umutima mutazamarana cyangwa mutazagirana urwango rudafite icyo risobanura rudafite impamvu ya mm. ifatika cyangwa se yumvikana mm. so ariko nyine igitangaza cyabereye abantu bose gitangaza nubwo bamwe babicecetse nyine kubera kwa kundi bakunze kidi mm. nanjye ariko ndamukunda buriya njye nk'ubusanzwe unamwanga ntabwo baramo umuntu utari mwiza kuko hmm. kidi nta kintu afite cyo kwangika gihari ntabwo hmm. gihari pe biragoye ko byansaba ko nkubaza ukansobanurira ntacyo mbona cyatuma wanga kidi hmm. nanjye kandi ariko ku rundi ruhande um, ku itariki cumi nibwo azajya hehe kuburana kujurira kandi ushobora gusubirayo bakavuga ati kiraguha mugafungo ariko we ahita ajya mu murenge donc yabaye umugore we yarisa mu buryo bw'amategeko mm, ni mu buryo bwemewe bwemewe mm. ku ari mu mategeko batarajya mu rusengero wenda sinzi iby'imyizerere yabo ariko bisobanuye yuko eh, n'uyu munsi batandukanye bavuga ko bagabana nimba basezanye ivangamutungo bivuze ngo umutungo yarisa afite akisi ikintu cya mbere mpita nkeka ni ubuvuga ngo ese aravuga ati ninanagenda azasigarane imitungo nzi ko mu maboko y'umuntu wemeye kumfungirwa wakomeza kurasanira inyungu zanjye wakomeza bizinesi ariko akayikomeza nzi neza ko ibyanjye batarasigara babirya tudashidikanya ko elisa mu bishoboka byose umutungo wa purisikidi elisa yawujugunya hejuru mu buryo ntabwo ari ikibazo cyo kuwujugunya hejuru ni cyo kuvuga ngo yaramwizeye mm. n'umutungo we nyine yafata umutungo <laughs> akawujugunya kugira abone Prince Kid eh, noneho hari igihe umuntu avuga ati ibyanjye bitazasigara byandagaye ku gasozi eh. oh, kabiri ariko ashobora no kuba yifitiye icyizere aravuga ati eh, nta erema nshyashya babonye ah. mu bujurire n'ubundi nzabatsinda nk'uko nabatsinze bwa mbere mm. ariko kubona kubwenge baba barimo ama ekipa ari inyuma Eh, hari igihe kipe yawe yasikira rwose ukisanga bayiteye eh, ushobora gutsinda nkukuntu hari igihe ikipe itsinda indi muri are muri ruturu bakazagira gute mm-hmm. bakazayishyura bahinze bakabara ko mwatsindanye eh, bagasanga hariya hantu mba nanze gusa kubyegereza umutima ariko hari ahantu harimo ibibaragabaraga mm. twifurize purensikidi kubitsinda turifuriza purensikidi ko ikipe yazagira yazakina ikarita yayo neza mm. Eh, ikemera guhara ibyo igomba guhara nimba biri ngombwa mm, nabasha kubwira Prince Kid na timu ye ngo think like politicians think like politicians byaruta byarushaho kuba gutanga mm, igisubizo cyiza mm. ariko wenda ashobora no kuba yarabikoze no kuba yarasezeranye akavuga ati ni uko nari maze kugira icyizere cyuzuye gusa ari umuntu wanakubwiye ati hari uko nzabikugiramo bigende neza ndi kubona uhise ujya mu murenge mutarajya mu rukiko byaba supsonable cyangwa se hmm? bimeze nk'ibituma abantu bavuga ati ariko ko urubanza yamaze kurugura uzi ko yamaze no kumenya uko bizarangira rero umuntu yabikubuza yavuga ati tegereza ruhite tuzakora ku buryo banarusoma vuba nyuma y'icyumweru bagahita barusoma cyangwa nyuma y'iminsi itatu mm. bahita bakugira umwere ugende noneho ubukwe rwose ubukore mm. so ariko aha ngaha uh, urumva ni gukomeza kugesinga ubundi uri muri saca buri kintu cyose ugitekerezaho none mm. ukareba igifite ireme ryinshi mm. hari n'ikindi gishoboka akaba anyereje um, um, uwo bita mu gifaransa temojena kuko buriya umugore wawe ashatse bamubwiye ngo naza gushinja aravuga ati ntabwo nashinje umugabo wanjye arabyemerewe ariko mbere yitwaga umutangabuhamya ubu ni umugore we azagaruka mu rukiko hari ibintu bashobora kubwira Elisa ngo vayo bivuge akavuga ngo no ndi umugore we kandi mu by'ukuri ari kubivuga mbere kandi mu gihe akiri ubutangabuhamya atari kubona aho ahera yimana ayo makuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntabwo mvuze ngo nibyo byabaye ariko eh, hari igihe avoka ashobora kwereka ko ari eh, imwe muri alternative ufite akavuga atarya simukundana mm. ati buriya uzi ko umushatse ko buriya abavoka baba babifata nka gemu nubwo twe tubafite nk'ibintu bya danje bo babifata ngo arashyiramo ino karita nanjye ndakina iyi karita mm. navuga iby'amajwi tuzayahakana tuzayigurutsa so buri kintu cyose bazi ngo niyataka gutya na kontarata gutya bo rero jawuwe ati kuko nzi ko bashobora kuzatakira muri iyi ange buriya mukoze mariage angere yo kwatakiramo yaba igize gute donko abavoka rero baba bazi byinshi mm. ariko ntagiye kure ah, reka twizere ko ah, azatabaruka amahoro ah, ruriya rugo abanyarwanda bose banezezwa no kurubona rwabyaye baruhembye eh, ni kapo yensiparinga abanyarwanda benshi abanyarwanda benshi bifuza kutayibona mu kaga no mu manzaganya no mu byago rero keretse abaye wenda hari ibyo yakoze bibi cyane bitari ibyo kwihanganirwa naho eh, eh, amategeko azakurikizwe nk'uko mm. yari yakurikijwe wenda mu bwa mbere rukatwa sinzi uko nabyita gusa nibyo nifuza nibyo abanyarwanda benshi mu mboni yanjye mbona ko bifuza mm. eh, kandi dufite icyizere ubutabera bwacu ndumva ntarenza kuri ayo ngayo Mm. <sighs> ndumva twasubikira kuri Prince Kid tumwifuriza urugo rwiza tumwifurize ndetse no gutsinda buriya bujurire ni ubushinjacyaha nibwo bwajuriye uyu munsi arategereje umunsi wa nyuma cyangwa iyo tariki ntabwo ari umunsi wa nyuma kuko bishobora no kuzakomeza hari ubwo bajurira rimwe se Ah, kera mu rwanda abantu bari bazi ko iyo ubushinjacyaha bwagushinjije ugomba no guhamwa ni icyaha hmm. ariko tumaze nyine biriya n'ibyo bya christopher hari n'ibindi bitandukanye byamaze hmm. kugaragara ko ubushinjacyaha bushobora kujurira ukabutsinda hmm. so ari hano na ubucamanza bubwira executive ngo ibyo bimenyetso uzanye ntibyuzuye nta nubwo twabishinja nta nubwo twabishinjirizaho icyaha umuntu biba bigaragaye ko bwigenga kandi butanga icyizere gusa nanone abantu boye kwirara abamukunda akomeze bamusengere kuko <laughs> byose birashoboka imbere y'umucamanza hmm. kandi kami kamikamu n'umutima we ajya kurongora mbere yo kujya kuburana nta wari uzi azi iki nta wari uzi iki n'iki gusa ibiri kumva bazanakomeza kuvuga kuki juri bamukururamo kandi bagashaka kumugira umuntu mubi no kumwangisha abantu ntabwo ariko tuzi impamvu ntabwo ari byo nawe ntabwo ari byo abantu muri showbiz bakora amakosa ndabazi ibiriya hmm. by'amajwi se uri kubibona hmm. kandi ingingo ya makumyabiri na gatatu mu itegeko nshinga itabyemera umuntu mm. akaza agahita afata amajwi agahita ajya akayakina agasebya umuntu muri muri muri muri mu ruhame akabafasha agakubitaho anita pendo bakavuga ngo ni showbiz ariko showbiz uri gusebya umuntu anita afite abana don't play the your games wikina iyo mikino yawe ku muntu afite umuryango ariko ibyo byose nimba mbikubwira gutyo ni uko abantu bo muri showbiz bajya bakora amakosa bagahonyora amategeko cyangwa se rights z'abandi bagakomeza kubyita showbiz freedom ngenda afite mm. ubwino kandi ugasanga si byo jori ntiwamenya arempurike kuva ndetse nk'urugero mm. jori yabijemo nko kuvuga ngo ndabona abana bararenganye ndumva umutimanama wanjye unyemeza mm. ko ibi bintu bikwiye guhagarara ko ibi bintu bikwiye guhabwa umurongo mu by'ukuri ugiye kumurakarira uzi ibyo kabiri katari uzabyegisekita umucamanza ari netire yigenga wabiretse gatatu none se nimba jori yiyumva ko nawe ari umunyabizinesi mm. akumva ko <laughs> aravuga ngo ashaka gutwara ririya rushanwa none se ririya rushanwa rigira nyiraryo nawe buriya twicaranye wari nanjye numva bindimo mbifitiye ubushobozi nkajya twa ni iry'u rwanda umunyarwanda umwe mu banyarwanda ashobora kugenda akariyobora hmm. cyangwa se babiri bakariyobora sinzi sinzi impamvu abantu bo muri showbiz bari barafashe ko ririya rushanwa rya nyampinga ryari nk'irya prince kid ku giti cye hari hmm. n'abajyaga bakoresha rwose izo mvuga ati nirye benshi bari bazi ko ari irye <laughs> oya ibyo bintu bazabireke ntabwo ari byo hmm. so mu by'ukuri barabyumvishe nabi ni iry'igihugu ahubwo nuko bari barimuhaye barimuragije hmm. so rero byo kwishyiramo ko ibintu ibintu umuntu abiragizwa by'iteka ryose ibyo ni imyindi myumvire itariyo ni nk'uko hari ababaza ngo kubera icyo umuntu ngo moshoni ngo mozesi ngo yeguzwa muri kampani ye ariko no nimba ifite umutungo wa miliyari eshatu se niwe wazishyizemo we yazanye wenda igitekerezo azana sikirizi na talenti ariko hari abashoyemo inote zabo Steve Jobs bamweguje muri Apple kandi ari we wayishinze ariko hari abazanyemo miliyari zabo ntago rero nibatekereza gukura ku buyobozi bw'icyo kigo cyoza imigabane yawe uraba ukiyifitemo uko biba bikoze so ugasanga rero ubwo eh, ndi kwereka ko showbiz baba mu marangamutima bakanirengagiza icyo itegeko rivuga cyangwa se icyo eh, ukuri kw'ibintu eh, kuvuga rero reka mvuge ngo ngiye mufata jori nk'umuntu uri muri bizinesi wiyaminiye ko nk'uko ategura irya tanzania no rya east africa sinzi ntago simbona impamvu yo kumwangisha abantu kuko abantu bafite utuntu tutari official Hmm. cyangwa se bazabiregere mu rukiko ibyo nabyo biburanwe kuko ah, ibyo abantu baba bafite ku ma twita sipesi n'ibindi bitandukanye biba birimo utugambogambo biba birimo ah, ibihuha byinshi cyangwa se ah, amakuru mpimbano cyangwa amakuru atari ayo kwizerwa hmm. menshi so twavuga ngo kidagaruke twagira abantu bareke kwibasira uriya mwana w'umukobwa ntago ntago aricyo gikwiye hmm. kandi shobuzi yo ishobora biriya yavuga ngo urwango ruriyo abantu bavuga ati ni puranka ni iki ati urwango ruriyo ibintu bya showbiz abantu bazashiduka ari abajene bangana bafite urwango rwa nyarwo kandi byaratangiye babyita ngo ni social media showbiz and everything mm. Ah, bamwe bagashinja bamwe ngo baratwitse biriya bintu biri so ntabwo bikwiye so icyo kintu rwose niyumvamo nanjye kuvuga ngo navuga ku kidi mvuga ngo navuga ngo turifuza ko ataha nakivuga ngo turifuza ko yongera gutsinda ariko ku rundi ruhande on the other side ntabwo nshaka ko uriya mwana abigwamo kubera uko sobezi yubatse cyangwa se iri eh, rero nkavuga ngo ibindi muri bizinesi umuntu abona <laughs> warafatisha ashobora kuvuga ati nanjye <laughs> ririya soko ndarishaka mm. eh, ni uguhangana ariko kutari kwa kundi k'ubugome eh, Apple ishobora gushaka gukura ku isoko eh, hando za Microsoft hmm. ah, abandi nabo bakavuga ati natwe turaje tubakubite eh, ntabwo rero bikwiye kuva mu urundi rwango ruri personal eh, ahubwo ni uko bizinesi imera cyane ikimera hmm. ni nk'uko waba ufite umwanya wo mu buyobozi mu gihugu umuntu ashobora kuvuga ati uriya mwanya ndawushaka iriya ntebe ndayishaka ntabwo ari icyaha nimba yishatse mu nzira nzima agaragaza ko ashoboye nimba yishatse mu nzira nzima yegera abantu muri sisiteme bamwibonamo akavuga ati ariko ko mutandeba neza nubona rero bagushoboye bakagukubita inshuro bakakwigizayo nawe genda usubire inyuma wisuganye wenda ejo nawe uzabona uko utera uhagaze uzagaruka wenda nawe cyangwa se wenda aho harananiranye ujye muri private sector kandi uperforminge neza mm. sinzi competition iremewe muri business mm. ariko showbiz yo if you compete with someone bahita babiremamo urwango kandi mu biganiro bakora ugasanga bashobora kukwangisha eh, rubanda kandi ibyo bigize icyaha icyo bita kwangisha umuntu rubanda ni icyaha sora abantu rero bitonde babigende mu gake bavuga turashaka kidataha barekere icyo bakurikira icyo bakore komande kuri icyo ariko byo kuzanamo undi muntu bakamugira mubi cyangwa se bavuge kuri elisa bavuga ati ni intwari turamwemera ariko ibyo kuzanamo uwo bashaka kugira shitani bafata umwe bamugire marayika bamusingize bafata undi bamugire sitani bashake no kumutera amabuye icyo gihe ntabwo gikwiriye kandi urubyiruko mu byo twari dukeneye ibyo ntibirimo hmm. ndumva ari aho nasoreza bavuga ngo urugo ruhire kuri ah, Prince Kid hmm. kandi eh, imana izamuhagarareho mu rubanza Eh, abanyarwanda noneho bavugiriza impundu nka za zindi bavugije cyagiye noneho bazavuza iziruseho hmm. eh, babyara ihungu na kobwa nyine babe yafamiye abanyarwanda yensipira abanyarwanda benshi kandi eh, ibatera imbaraga hmm. ibatera imbaraga ko bati haracyari abakobwa nka elisa kandi n'abakobwa bakabangwa haracyariho abagabo nka prince kid mutabareka tugushimire cyane rero kuba witabiriye ubutumire bwacu ukemera kuganira natwe ukaduha umwanya ukagira ibyo uvuga byubaka harimo n'abumva ko bibasenya ariko ntabwo aribo twita <laughs> abantu bamwe ntabwo barasirimuka ku rwego yumva ko ushobora kugira ibitekerezo bitandukanye n'ibye kandi hmm. eh, that's not personal ntabwo bishingiye ku rwango hmm. eh, kuko bitera ikintu nakita nk'ubugwari iyo usigaye ujya kuvuga ibintu ukabanza kureba ibyo uri buhuzeho n'abantu none ugashiduka utakivuga ibitekerezo byawe usigaye uvuga ibyo ubona biri bwemerwe n'abantu mm. mwese icyo nicyo bashaka mu rwanda <laughs> eh, mu rwanda consistion navuga ngo eh, nusome in demokarasi consensuel adverside ngo mm. eh, turi demokarasi y'ubwumvikane ngo ariko ishingiye mu agaciro ibitekerezo bitandukanye mm. oke aho ngaho bavugaga ibya gipolitiki ariko n'ibindi bitandukanye buriya kugira ibitekerezo bitandukanye nicyo dukeneye kugira ngo ahubwo tugere kure Mm. noneho ahubwo uburyo tugenda duhuza ibyo bitekerezo icyo bita bureyini bya bitekerezo bikaza kubyara ikintu none se nimba wenda naravuga ngo ah, marite fayuru nagenda yigaragambye fdr bayisore muri congo mm. ukeka ko nabyemeranya ngo n'abanyarwanda bose mhm. ariko nicyo wenda marite fayuru yashyize mu bikorwa none se nuko nta bindi bitekerezo yumvishe ariko yarajongera akuramo igifite uburemere buruta ubw'ibindi mm. uko niko rero abantu bubaka igihugu gihe gikomeye a great nation hmm. wubaka igihugu gikomeye kuko nawe ukomeye mu bitekerezo ufite hmm. ibitekerezo biremereye so uh, ariko nta kintu tuzakora ngo tu dukureho chief minds hmm. mind zidashaka kwemera umuntu uvuga igitekerezo gitandukanye n'icye eh, ariko ibyo mbifata nko kutagira icyizere ibyawe kuko ibyawe nimba biremereye bishyire hariya utananyatatse n'undi nawe ashyira ibye hariya none abantu baze kubira bya bitekerezo byose bavuga atari ikintu nicyo gifite ireme rifatika ya God bless you imana ibaho umugisha kandi ukuri eh, twese dusengere Prince Kid hmm. uko turamukunda ariko nanone ntidukunde uko dukunda Prince Kid tunakunda Miss Jory hmm. and then igihugu kizahora kirimo abantu batandukanye bose tubakunde dukure muri Jory ibyiza bimurimo dukure muri Prince Kid ibyiza bimurimo and we move forward yeah urakoze cyane rero urakoze ndumva ah, nimero ye basanzwe bayizi mm. ariko wayivuga n'ubu zeru karindwi umunani umunani mirongo itatu icyenda gatanu cumi na gatatu mm.